Ja, dat was net ook wel inderdaad een probleem. Ik weet ik niet. Voor mij hebben ze vier lijntjes. Maar ja, die kijk. Ja. Ja, dat Het is vandaag woensdag, hè? Woensdag is toch? Ja. Het regent. Ilse is alweer een beetje aan het werk. Waar is Snowy nou? Oh, ik denk van nou, dan zet ik Snowy eventjes op de film. Nee hoor. Nee, Embo. Zal, zal Boe maar even op de film zetten dan? Ja, Boe. Ja, ben je wel op de film? Oh ja, wat Ja, hè? Hartstikke goed. Muts. Zie je nou? Hoe lang doe je dat? Ben je naar buiten? Ja, echt waar? Dus jij een pest Nee hoor, ik ben alleen met haar in gesprek. Ja, hè? Zal ik de deur eh, dan maar voor jou open doen? Nou, dan doen we dat. Nou, kom maar. Dat is nat, hè, daar, hè? Het is mijn schuld toch niet dat het regent? Daar heb ik niks mee te maken, hoor. Kijk, dat is nou ook boem Dan is het toch een schatje. Ja, die pootjes zo. Hm? Hoe is het met jou, Bob? Dan word je zo gevraagd. Dan heb je maar even antwoord gegeven, Bob. Hebben? Niet? Je vindt het eng. Oké, goed verhaal. look who's yeah. big.